このバンドのねコンセプト自体が音楽の外にある音みたいな反権力的なところで言えば表現の自由を阻害する小池百合子都知事が気に入らないであろうことだと思うのであと今日はあのメンバーが1人足りないんですけど本番ではもう1人 えドラマーが参加してやりますのでどこが面白いかどこがかっこいいかを能動的に探っていただきたい是非お楽しみに